зиқ наша ханда ки ғами рӯз бинам ханда та ки то қама ҳис накунам ғами дурунта ты дам осон нест чӣ хеле мадақина як умра ҷидое мард мон и дарди вазбина гирья накӣ илтимос ҳама қаддорам хоҳиш ману мардам да гирьяи ты надорам арзиш ты дӯст медошти мане ишқи бе ман не мара ошиқи ты кад ба ғам расон ба ты не бинама барои ты хурсандай ма барои ты зиқ бачаи орзуват нашидам нашидам талоиқ ҳама додум чанқа ту имрӯз тӯй дори шиштагӣ дар салон шад дара тӯра ба фата дорам фасон расиди ба орзуват бин дили мададағай медонум гумит мекунам и дилам дасрағай мерави ту аз бари ман шикасти болу пари ман сӯзонди ту ҳаёти ман дар гирдоби ғамгирам дар ишқи шаҳр ҳастед мошино сигнал додестанд тайёри гирья када ба алам сурати мара нигоҳдорӣ шаҳфар омад аксар шид овози карнаи тавлак очат сурати мара гирифта кады булак фаромӯш кин духтар мира ты имрӯз тӯй дорӣ мора да байни авлод шарманда дорӣ дига да ёд наёр дур кин фикша ты ай сар ами замон шаҳр ба дастай гил даромад ай дар дырай мама баран як умра накинанд ҷудо падарат چا چلای سرتان برو متن دای پدس متر نگاه دارم با دست و پای لرزان خاطری ها بروید هیچی نمیای دست من آرزم دیدنت با فتا بدیدم دای بریدم مرفتم تدا وقتی سفت خوشبختی دم خوام ملاوی تو از باری من شکستی بلو پر من سوز